Kaixo, ohar batekin hasiko dut gaurko kapitulua. Akaso ez dago esan beharrik, baina badazpada ordoa. Zazpi kontakizun honetan nire iritziak gotatzen ditut. Eta iritziak beti dira subjetiboak, ez da? Nire egia partekatzen dut, nire esperientzia. Ez nabila paisen moruan, pulpitotik lezioak ematen nire historia da, besterik ez. Ez dago, beste gainetik begiratzeko intentziorik. Zerbaitek balio badizu, adarto. Eta ez bazaizu gustatzen, ez galdu zure denpora, segi beste nonbaitera. Zergatiko arrau? Ba, gaurkoan hitz egingo dudalako, eitzari eskerrik dudan ari buruz. Eta hori oso, oso kontu personala da. Ez nator lezioak ematera. Eta gaurkoak ez du hori bilatzen. Nik nire ari buruz hitz egingo dizut, besterik ez. Hospitaletik irten berritan, aulen nengoenean, pentsatu nuen nire bizitza amaitu zela. Bizitzan dagoen egi bakarrenetakoa da, goiz edo berandu zulora joango garela. Baina hain nengoen lurjota, ezen pentsatu nuela nire amaiera etzegoela horren urrun. Egunen batean hilko nintzela, banekien, baina gertatzen ari zenarekin, alerta bat piztu zen nire buruan. Txo, hau lasterra maitzea zagok, eh? Lehen ideietako bat izan zen, dena ordenatuta ustea. Bi edo ez banengoen. Munduak berdin-berdin egingo du aurrera. Ni falta naizen egunean, baina etxekoek ez ezatela, ezer falta. Zorionez, fatalismoan ez nuen aurrera egin, ez nuen sakondu horretan, hobetzen hasi nintzelako. Baina pelikula amaitzera zijoala jabetuta, bizitzaz gozatzen saiatzea nahi nuen. Zuloan egon izanari hori zordiot. Zaplada bat izan zen. Espabilatu, bizitza bakarra dagoela, Batzuk diote, esklerosia anizkoitza izatea, bizitzan karta txarrak tokatzea dela. Eta ez nago ados. Nire kasuan ez behintzat. Bai, gaitza faena bada. Sendatzen duen botika ateratzen dutenean, hilaran jarriko naiz. Azkar gainera. Baina nire mundua, nire bizitza, gaitzau baino askoz gehiago dela ikusten ari naiz. Gaitzak ez nau definitzen paper batean dio diagnostiko bat daukadala. Baina ez naiz, horri begira bizi. Karta sorta handiagoa da. Berrogei karta daude, eta nik batxarra daukat. Besteak oso onak. Ikaragarri maite duan familia bat daukat. Bizitza eman didaten ama eta aitaren handik hasita. Badak zer pasa behar izan duten, nirekin aurdun geratu zenetik ama. Akaso ez dira jabetzen, baina demaseko indarra ematen didate. Ikaragarri miresten nituen aitona amonak neuzkan. Beti herrietan gabiltzan, baina asko maite dudan arreba. Lehen guzuak, osabaizebak, eta Maria. <laughs> Beti Maria. Bera gabe, ez ziren maialen eta katren egongo. Gure zaurgintxoak. Eta non jaio nahi zen? Munduko maparen zentimetro zehatz honetan, hizkuntza honekin, ez da besteak baino hobea ez da txarragoa ere. Baina nire parte da. Apaltasunez, baina arrotasunez. Behar dugunean, noiz bestela, akordatzen gara osakidetzaz. Hori ere kartasortaren parte da. Bada denbora bat buru altxatu eta ingurura begiratu nuela. Karta txarrak, <laughs> bai zera. Nire denbora mugatua dela, jabetuta, bizitza aprobetxatu nahi dut bizirik nagoela sentitu nahi dut. Egiten ditudan da Alperkeria gain ditu, beldurrak atzean utzi eta bizitza gozatzen saiatzen naiz. Gaur bezala bazkaldu berritan mendira etortzen. Umeak nola azten diren ikusiz, edo eta profesionalki aurrera egiten saiatuz. Bideaz gozatzen saiatzen naiz. Ojo, lesiorik ez, eh? Nik txip aldaketa hau egin nezakeen, garrastasunak nituen, baina hori karta sortaren parte da. Gure balorazioak egitean, dena izan behar dugu kontuan. Norbere buruari, trampa egin barik. Bai, ni baino beto bizi diren batzuk egongo dira. Okerra gore bai. Beste begira ez dut demorarik galdu nahi. Naikoa gauza dauzkate egiteko, geratzen zaidan demoran. Erresilientzia hitza modan dagoen honetan, nik nahiago dut nire burua optimista burugogor bezala izendatzia. Ez du hainbeste molatuko, baina nire hau bada. Badaude nire bizitzan gustuko ez ditudan gauzak. Baseuden eta aldatzen joan naiz. Moldatu dezakedana aldatzen saiatzen naiz. Horrela egin ditut zenbait aldaketa. Batzuekin ezin dut ezer egin, baina harreta ditudan gauza honetan jartzen dut. Asko dira eta. Begira, hau ez da bizitzako kolpeen apologia bat. Akaso irudituko zaizu autolaguntzako kontu simpleak esaten ditu dela. Nahiago nuke, gaitza ez izan, bihar bertan. Eta nahiago nuke, honetaz denaz jabetu izan banintz, diagnostiko barik. Ziurgabetasun hau gabe. Azkenean, Maria garrazoia zuen. Euza honak ekarri dizkit, honek denak. Nire burutazioak dira. Barkatu, autolaguntzako esaldi gehiegi, bota baldin baditut. Ondo esanak onartu, eta gaizki esanak barkatu. Aio, bezarka da handi bat, eta aurrengo kapituluan gehiago.